Le centre, c'est une euh, ONG euh, de droit marocain euh, qui est l'émanation de la Fondation Mohamed V pour la solidarité en partenariat avec les acteurs de la microfinance et quelques acteurs de développement durable. Le centre a été inauguré par Sa Majesté le Roi en novembre 2007 et a été doté d'une mission à travers trois axes fondamentaux. D'abord, un axe formation, aussi bien pour les acteurs de la microfinance, les employés, que pour les bénéficiaires des services des associations de microcrédit. Un axe d'accompagnement à la commercialisation, un renforcement de des bénéficiaires de la, de la microfinance, les clients, et un axe observatoire, parce que le secteur avait besoin de disposer d'études et, de visions stratégiques pour pouvoir se développer euh, en, harmonie. Euh, sur l'axe euh, formation, il y a essentiellement le renforcement des capacités des acteurs. Et là, il est lieu de, rappeler que l'objectif étant d'abord de, disposer de personnel suffisamment qualifié, mais et surtout sensibiliser au rôle socio-économique que doit jouer la microfinance. Dans l'axe formation, il y a aussi une partie destinée à la formation des bénéficiaires, des clients. Et là, l'objectif de, ces formations, c'est d'abord de les sensibiliser sur leur situation, une bonne gestion de leur entreprise pour pouvoir assurer une amélioration de leurs conditions de vie, mais, essentiellement assurer le développement pour passer à un niveau supérieur, éventuellement formalisé, pour pouvoir accéder aux services bancaires, mais en même temps d'accompagner cette population à améliorer ses activités et ses, services. Le, le, centre propose toute une démarche, des rencontres régionales, c'est des foires régionales, de plus en plus demandé par la clientèle parce que ça leur permet de sortir de l'anonymat et d'avoir euh, un réseau euh, plus structuré pour pouvoir euh, écouler leur production. Nous avons aussi développé tout un aspect commercialisation par euh, euh, Internet, euh, où on, fait la promotion de, cette clientèle et de leurs produits. Nous avons organisé cette année la troisième édition du prix national du micro-entrepreneur. cette année, nous avons primé une trentaine de personnes sur les six catégories, la micro-entreprise féminine, la micro-entreprise des jeunes, la micro-entreprise qui respecte l'environnement, la micro-entreprise du tourisme rural, les, les micro-entrepreneurs qui sont passés à la formalisation les clients qui sont primés bénéficient d'un accompagnement, mais en même temps, ils bénéficient d'un reportage qui est diffusé toute l'année. C'est de la com, c'est de la, promotion de, leur activité. cette démarche d'accompagner euh, les, bénéficiaires, de les appuyer pour pouvoir d'abord connaître leurs droits et défendre leurs intérêts. le centre a mis en place à partir de 2009 tout un programme d'éducation financière. Nous sommes déjà à, 30 000 et quelques clients bénéficiaires de, ces actions de formation en éducation financière. Et nous sommes à, peu près 80 personnes formées, formateurs à travers le Maroc. Nous, avons des freelances, nous avons des cabinets partenaires et nous avons les relais au sein des AMC. Et c'est ces relais et ces cabinets qui nous permettent d'assurer une diffusion au niveau de, du territoire national. Dans le cadre de l'activité de l'axe observatoire, le centre Mohamed VI a accompagné le, secteur de la microfinance, à euh, se doter de sa propre stratégie euh, décennale, qui est de 2012-2022, et qui retrace un petit peu les grandes lignes euh, futures, Inch'Allah, de l'évolution de l'activité de la microfinance.